ndavuga ngo impamvu yo kubaho irusha imbaraga kubaho ubwabyo naje kumenya ko aba abayutubazi na satani mufite umushinga mwinjirizamo mwembi nimba muri ba kofawunda mu mushinga w'ubujajwa kuko abantu barajajwa bakagaragara nka za sugabo abayutuberi bagasarura amafaranga satani nawe akinjiza imana igahomba n'abanyarwanda bagahomba n'abo bantu babikurikira babikurikirana umururumba mwinshi nk'abakurikira ubupfumu kuko ubu bujajwe uko bureba bakunda kubwita ubwino n'ubupfumu mu rwanda nicyo cyakimwe kuko nibyo bintu birebwa cyane ni by'ibitsina ibyo bintu bitatu kandi byose ni umwanda inzego z'ubutasi z'ibihugu zirakora cyane iz'u rwanda zikaba hejuru mu gihe kuba nk'abantu birirwa bavuga ngo medinga arakubitwa koko mediya bagize ate ku buryo mwagera naho muvuga ibye hagati ye n'umugore nimba mukubita oke umuntu avuze ko ufite umugore ugukubita undi akavuga ko ufite ubugabo butoya byose n'ibisebetse bijya kuba kimwe dukurikije umuco wa kinyarwanda isambu y'inyamata bambuze amezi atatu yuzuye ariko abandi bose na moses ntibamuvuga icyumweru moses si cyarangiye n'ayo mavuta bazahamira igikombe nta muntu bararenza icyumweru ariko ngewe bashobora kunyibasira ukwezi bagashyiraho kuwa kane ngo pariseri nyamata pariseri nyamata pariseri nyamata hmm. ikabiya nyamata nge bampereye mu kwa cumi n'abiri ku itariki cumi na zirindwi n'abatari makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe barambara barabageza mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na kabiri bakiri kuri pariseri ya nyamata nito uyu munsi yari pariseri ya nyamata ejo ari mariyoti ejo <laughs> ejo twagiye twagiye twagiye ok yesi reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ku isi ya nyagasani reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba wumva ubuzima butameze neza kubera impamvu runaka ariko ejo nawe ibintu bikagenda neza nawe ugaseka nk'abandi uyu munsi kuri kamera murabona twabanye na apotre mutabazi mwese muramuzi utamuzi reka n'ubundi arivuga mu mazina ye yombi n'ubundi ntore irivuga twatojwe ubutore reka ivuge mu mazina yombi kugira ngo tubane muri kino kiganiro twese tuziranye apotre turakwakiriye ah, murakoze kunyakira nsuje abadukurikiye kandi ndabakunda ah, mu murongo rero mfite wo kudatrendinga muri uyu mwaka rwose no kutagira uwo tugirana ibibazo ngo byo navuze byamubangamiye ah, ndetse wenda nkanagerageza kwirinda kuvuga ibigondamye kugira ngo za nanjoro zitandeba nabi <laughs> kubera ko n'ubundi nabonye n'ubundi badafite gahunda yo guhinduka kandi nkora ibyo nkora byose ngo bahinduke ariko ndabasuje ndabakunda ah, amasomo arakomeje turi kwiga byinshi kandi guhindura byinshi mbifurije umunsi mwiza w'ubutwari hepi hirosi they uh, bibiri makumyabiri na gatatu aho natanze ubutumwa buvuga ngo ubutwari ni ukurwanira icyawe no kurwanya ikibi igiciro byagusaba cyose ni uguhagarika umwanzi imbaraga yagira zose ni uguhitiramo abenegihugu ibyiza ukabitangaho igiciro cyose byagusaba utabikorera ibihembo u rwanda ni ntavogerwa kuko rufite intwari zizwi n'izitazwi kuko rufite izarubohoye n'izirwimananya byo nibyo iyo niyo niyo niyo aritikire yawe y'uno munsi bose ko ubutwari babugira ibintu byabo mm. ariko reka tugaruke kuri icyo kintu cy'ubutwari ngewe kugeza aka kanya ntabwo najyaho ngo mvuge ngo nakemera kuba nakitanga kugira ibintu bigende neza mm. nakora ibishoboka byose ariko gupfa byo ntabwo sinzi ko mbiteganya eh? icyo kintu wowe ukivugaho iki nk'iyo aritikire n'ubundi wakoze ko bimeze kose wowe wumva wakitanga izi mbaraga ubundi umuntu yakoresha kugira yitange yabasha kuba yatanga amaraso niba ndimo uko bimeze kose harimo n'abandi uh, umuhanga yaravuze ngo fiye euh, la pere ne vous empêche pas de mourir il n'ubundi nimba ugira ubwoba nta gihamya y'uko uzapfa mbere y'abatagira ubugira mm. ndetse na bibiri iravuga ngo eh. Eh, ngo abanyabwoba n'abatizera n'abasambanyi n'abagira gute njya nijya njya kubona nkabona bihaye bihaye umuntu runaka ngo wenda yarasambanye cyangwa se yagize gutya najya kureba njye muri bibiriya buriya si umuntu w'imana cyangwa se ngo abantu b'iyi minsi wamugize gice ariko lisiti iriho abantu bitwa abasambanyi n'umuntu bita umunyabwoba niyo ariho aho hantu rero abantu bajye bagendamo gake mu bakorino ahantu handitse abatinganyi n'ibitingo niho ahantu hananditse abanyazi n'ababeshyi ngo kandi umwanya wabo cyangwa se ngo ntibazinjira mu bwami bw'imana ibyo bikantera kuvuga ngo ubwoba ubwoba ubwabyo ni icyaha gusa biriya ngo hari icyaha kitishije ariko ubwoba ntabwo ari ikintu gikwiye oh, paul yaravuze ngo muba abagabo nyabagabo kandi ibyo mukora byose mubikorana urukundo eh, aho rero wambaje kuriya biterwa n'uko abantu benshi batazi icyo babereyeho nigeze kwandika umunsi umwe ndandika amagambo abantu bakunze kuri eh, Twitter ndavuga ngo impamvu yo kubaho irusha imbaraga kubaho ubwabyo iyo icyo kintu wagisobanukiwe igihe cyose uzi ko uri guharanira icyiza cya benshi ku bwawe bw'abazagukomokaho no ku bw'abaturanyi n'ababakomotseho iyo uzi kuri kugiharanira ushoza urugamba rwo guhagarika umwanzi uri gushaka kuki kukisenya ufite muri wowe ikintu kimwe gusa iyi niyo mpamvu yanjye yo kubaho kandi irusha imbaraga kubaho ubwabyo ah, ni ikijyana n'imitekerereze it's a philosophy it's a way of thinking kuko abantu twese tugira uko dutekereza tugira intekerezo kandi icyo nicyo kidutandukanye ndaguha nk'urugero mu ntambara zose nahuye nazo narwanye nazo wabonye ko hari hari kari kwivangamo ibintu bivuga ngo umutabazi ashaka umwanya wa honorable arumva ko yavaho nawe ajyaho kuki batantekereza ubugiti ivuga akagari kuki batantekereje ubusedo erega n'icyo kintu wari wakikuvugaho wowe <laughs> nubwo wenda byaba bitazaba ariko uzi kubona umuntu akumva yuko uriya mwanya atangiye kugukarasamo akagukarasamo akagutekerezamo ntekereza ko birashingira ku byo ku ntekerezo bambonana n'imvugo the way of thinking cyane cyane icyo twita attitude hari undi muntu bareba bakaba batari ku bundi yasagiye nko mu muri mu kuba mutwara sibo ko tubona yabibaje nawe bari kumubonamo pe ko yakorera abaturage ariko revo bagahita bamukarasa ku isibo ni ngo ni ibintu kandi iyo bajya kwikora ntabwo bareba amashuri yawe bo gusa bareba just kuntu ibitekerezo byawe n'urwego biriho birambabaza rero cyane cyane kuri youtube nkunda kubona abantu aza akanezwa nuko bamurebye ariko bari kumureba nk'uciriritse amureba mu bwonko ntabwo nzanezwa n'umuntu ndeba ariko ndeba mu bwonko none apotere ushatse kuvuga yuko umuntu niba yarakubonye muri muri iyo ka cyangwa kuri iyo level yo kuba waba honorable eh, akavuga ati uko arimo aramurwanya cyangwa arimo aramuvuga arashaka kumusimbura cyangwa arashaka kujya kuri iyo kuri iyo level bivuze yuko iyo ntuza wayishimiye tujyana hirya nayo ndimo nshaka kubwira ngo eh, intwari iyo igiye ku rugamba izi ikiharanira neza ibona eh, gikwiye koko sacrifice sacrifice urumva yesu yagiye kurwinjiramo karuvari Petero aramubwira ati ntibikabe biragatsindwa aramubwira ati mbinyuma satani ni ukuvuga ngo eh, imitekerereze uko abantu bumva ibintu uko bumva igikwiye igifite agaciro niko bashobora gukora iby'ubutwari bituruka mu mitekerereze nicyo nashaka kuvuga ndaguha nk'urugero hari umuntu wari umumotari wantwaye sinzi ukuntu namubwiye umuntu yari akwiye kubaho adashyira imbere amafaranga amafaranga amafaranga ukamera nk'usazwa nayo ndabuganiza impamvu nta kamodoka ubonye agaciro nk'akagura nka miliyoni mirongo itatu katuri imbere hari ubukobwa uzasanga bw'imyaka makumyabiri na mirongo itatu buzitunze atari uko yayakoreye yagwiza ayagwize ayigure ahubwo karyama kakaryama hariya kakajya ku banyamahanga akagaruka ibyo kuvuga ngo bajyaga ku bazungu b'abasaza cyangwa umugabo w'umusaza ngo arimukureho icyo cyo cyarejejwe ni ikintu gitagatifu noneho arashaka kugira abasaza makumyabiri na batanu ku buryo uyu naba atayafite ajya kuri uyu uyu naba atavere nataboneka ajya kuri uriya ndavuga ni kandi buri ikintu batumva mu mitwe yabo ni ukwibaza ngo kuba ba mama na ba nyogokuru batarabikoze ni uko batari inkumi z'ikimero nta bintu bishamaje byari biri ubonye nyina ashaje ngagira ngo inka zapfuye ubusa ubwo icyo nshatse kubwira ni uvuga ngo kumva ko hari ibintu by'agaciro ugomba guharanira bitari amafaranga bitari ukurwanira kubaho no gukomeza kubaho kuko in the you amaherezo urapfa ndabyibuka muzehe wanjye yageze kuri gereza abona umuntu amuciyeho barahoze baziranye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane abwira umusoroveya ati wakihangana ukamunzanira hano twavugana nawe gatoya nubwo ntari nari kuri lisite basura ntumba zero muzehe harubahwa cyane bahise bamumuzanira ati ariko nturenze iminota itanu mu gace mvuka mu muzehe harubahwa cyane kurenza n'ibintu wabona bibi kurenza hari n'ababa bafite nk'amafaranga akubye nk'aye gatanu ariko ukabona icyo bera bakuba nka gatanu nawe byubatse gutyo ariko noneho eh, muzeramo aje ati ndashaka kubaza ikibazo mu kimwe cyoroshye baramwe ngo ateme umugore wawe w'umututsikazi imbere y'abana bawe ndashaka kubaza baraguhimbiye barakubeshyeye warabikoze njye nyibwira turebana mu maso n'ubundi ntibizaza mu rukiko ngo uzatsindwa binyibwirire ubwije ukuri warabikoze kurumva nyine ngo kabarira we nyine ngo bari bambwiye ngo ninamwica ngo baranyica ngo n'abana bakurikizeho nyine atangira gutanga impamvu abwira umusozi ati mvane imbere ati ubundi se hari ukurama kudapfa iryo jambo muze wanjye naramwumvanye kuva ntangiye kuba mukuru ko nta kurama kudapfa ugomba kurwanira icyo wemeranya nacyo utarwanira ngo mbeho kuko n'ubundi iyo ubaye ibyari ukurwanira mbeho n'umuntu wese uzi ko ufite ubwoba bwo gupfa akwereka ko wahura n'urupfu akawukoresha ibyo ashaka byose akakubikamo ubwoba aranakuvudukana yanakwirukankana akakwirukana no mu isambu yawe akakugarukiriza tanzania akabona ariko udashaka kuvuga yuko hari icyo wakora ngo usevinge ubuzima bwawe utagikora kugira ibintu bigende neza ariko hari ibintu udahonyora ngo uri gushaka kubaho urugero umuntu naza akakubwira ngo nutaryamana na nyoko ndakwica uzamubwira uti n'ubundi ndyamanye na mama naba mpfuye mpagaze nkazapfa ndimbwa n'ingegera ndi n'umunyamuvumo ngaho ngirira vuba mubwira utari ubundi kutagira vuba ubundi nko kuvuga iki intwari imitekerereze yazo iyo ubona icyo ugomba impamvu yawe yo kubaho cyangwa ngo impamvu yo kubaho irusha imbaraga kubaho ubwabyo iyo ubona kiri hagati y'amenyo y'intare uraza ukayasamura ukabibwira uti uba witonze gato icyo kintu uragikeneye ngo dawidi ngo yashaka kumuvumbukana agahita ngo ayifata akayicakira akayivutagura none se dawidi ntiyarakeneye kubaho none se yapfuye adashaje hari abantu bagira ngo kuba ikigwari ni ugutuma ubaho igihe kirekire n'ubundi ushobora no kuba ikigwari ubugwari bwawe bukaba aribwo buguhitana utishwe no guharanira icyo ugomba guharanira nk'intwari wanakicwa n'ubugwari bwawe n'ubwoba bwawe wiruka uhunga ubusa abantu bose nabwo ntabwo baba intwari abantu eh? bose ntabwo baba intwari iryo ni ikosa abantu bibeshyamo ndatekereza ko n'insanganyamatsiko y'umwaka irwanya icyo kintu irashaka ubutwari bw'abanyarwanda bose kuko twe twatekereje ko ubutwara ari umuntu ufite ikibunda hariya none se uri muri laboratwari we uzi umuntu wari kuzana urukingo rwa kovide rukavukira mu rwanda uwo nguwo kuko urabona hari intwari z'uburyo bubiri hari izizwi n'izitazwi hmm. kabiri hari izabohoye u rwanda bwiza uburyo butatu hari izahanze u rwanda zikanatuma rwanda gasabo nyine ikanda noneho hari n'izabohoye u rwanda iza gatatu ni izimana u rwanda bitari byanda ariko byo kuri mikoro zirwimana bya nyabyo mu magambo no mu bikorwa ubwo izirwimana ni igihe keda ari kuvuga ati nge ndaza ndubohore wamutumye kubohora hakaba hari izo ntwari zivuga ngo ariko aya makuru nashaka kuyabatangariza ku itariki ya mirongo itatu n'umwe muri veni imana yayatanze abashaka kumenya ibyayo muzabiyakurikirane neza amakuru yamanukiye ku muntu w'umumama ayo makuru angeraho ko yamumanukiye kandi uwo muntu arizewe ntabwo ajya kuko iyo ari utwika ari kuzinduka nawe kubivugira i nyamirambo imana igaragaza hari protegisiyo y'icyuma gikomeye izengurutse impapuka y'u rwanda bavuga ati nubwo abantu bose arajumuza arebye ibiri kwikarakasa muri mediya n'ibiki byose agahita avuga ati irabaye ati ndayibonye ati ndayeretswe ese ko abantu bihaye umuntu wavuze ko umuntu atajya amageragere bakamukoraho ibiganiro abahanuye intambara bo bamwe bakanashaka kuduha amezi cyangwa bakabicamo amarenga nitumara umwaka tugashyiraho kabiri ntayibaye ubundi mwaza bakora ibiganiro nabo mukababaza aho bayibonye ikibazo ni uko hari ibintu muzana ahabwa ariko ibi bintu ibibi birarutanwa n'ibinyoro burya biruta ibibembe ni nk'umuntu waza akampanurira ko ngiye kubona vewiti mu minsi itatu sinyibone antwaye iki angiza ate eh, hari ubuhanuzi nimba akoreshwa n'amabuye ko atari nge wayamuguriye kabiri niba ntarakwizera mu buhanuzi bwawe ko iturono ari guhari uko bisohoye nshatse kubwira iki ngiki imana igaragaza ko intambara itazinjira mu rwanda ko ari protection ariko irangije iravuga ngo ariko mbabajwe n'uko abanyarwanda bitabiriye bakimariramo ubupfumu nari imana yashinje u rwanda wenda ubutinganyi ubusambanyi bukabije n'ibindi byose yajyaga inagira ibyo abanyarwanda ibi bintu muri sosiyete birakabije nk'imana mu ntabwo mu mubirekure naratangaye ubupfumu umwuka w'ubupfumu warazamutse urusha imbaraga ubusambanyi n'ubutinganyi ku buryo imana ireba yajya kureba ikinego n'ikishinja abanyarwanda nubwo yabashyiriyeho protection nabahaye protection. ariko urwego mukunze uh, ubupfumu ntabwo bunejeje kandi burakwiye guhinduka videwo y'umupfumu iminsi itandatu narayibonye kuri cana isanzwe igira ibihumbi birindwi mu kwezi iminsi itandatu yari ifite ibihumbi magana na mirongo itanu <laughs> kandi baba banatekinitse ngo ngo umupfumu ngo yateje umuriro ngo ufata umushanana w'abantu <laughs> neza urabyemera ko ibyo atari puranka ariko abantu babirebye magana mirongo itanu ubwo babirebye na nimero nimba bamuhamagaye bamubwiye ati mfite miliyoni icumi nyicira kanaka mfite miliyoni eshanu ndogera ntuza mfite miliyoni eshanu nterera inzuzi ejo nkakubitana n'umupfumu ufite vewiti ya Novo modeli uko ubizi pasiteri ntagira vewiti kubera ko afite abakirisi mirongo itatu bafite vewiti umupfumu usagira vewiti adafite abantu apfumurira mirongo itatu bagira vewiti gerageza wimajina abantu mirongo itatu mu rwanda bagira vewiti ni bande cyangwa makumyabiri cyangwa icumi cyangwa batatu ikibazo ni uko na ba bandi n'ubundi aribo bahindukiye bagana na pasiteri kuko eh? ba nabo barasenga nyibariza icyo bashaka kumbaza ariko mu kujya mu bapfumu nta butwari burimo reka icyo nacyo tukivuge nta butwari bwo kujya mu bapfumu u rwanda ruporotejwe n'imana ibyo nabyo ntabwo ari byo niba hari imbaraga zindi zikora se zishaka kugukorera hmm? niba hari imbaraga zindi zikora kandi bishoboka ko wazikoresha ibintu bikagenda neza hari icyo upfuye n'imana ari cyo ubupfuye n'imana abahanuzi nibo baza bagahanura ko imana yimanye u rwanda iruproteje ni ukuba ko ari n'imana nyine bashyizeho protection abakozi b'imana nibo babarizwaho ko nta n'umupfumu usuraza ngo atangaze ati njye nk'umupfumu mu bupfumu bwanjye erega ubupfumu uvuze ko ubufite hano n'uwahariye yaba bufite reka iki tutakitindamo cyane ah, ahubwo nyine nashaka kuvuga ngo ubutwari ntitubugire ubwa twese cyane cyane mvugiye ku bayutuba ndabifuriza kuba intwari abagabo nyabagabo kuko benshi ni abagabo gore kandi abo nita abagabo gore ni abasugabo ntabwo ari abakora ibyo abantu bita amakosa baza basesengura ba nyiri gusesengura niho harimo za sugabo n'abagabo gore usanga abanyamakuru kenshi batasesenguye tujye tuvuga ubwiru bw'ubumana ariko imana yabwiye abisirayeli ngo umugabo n'undi mugabo bafitanye ibibazo niba bari kurwana umugore w'umwe muri abo bagabo akaza agakubita ku bugabo bw'uri kurwana n'umugabo we ngo uwo mugore bazamwicisha amabuye ima ariko yaza akamukubita umwasi ikintu gisekeje yaza akamukubita umwasi nta kibazo ariko nyine ni umurwano wabaye barawukemura nk'umurwano wabaye ariko gukubita hariya muri santarari imana bango bajye bahita bamutera amabuye icyo umuntu yaba yakoze cyose uza kumusebya no kumwandagaza ngewe nimba hari umuntu ushaka kuzagenzura nimba ndi ikigwari nkawe azamvuge nabi anantega umuntu uri bume ibintu wenda bya feke feke wenda nimba bitari nabyo wenda byitwa ko hari ibintu by'amajabu y'amajwi runaka n'amafoto runaka ye atari meza abintege mbigire mu ntoki zanjye wenda ari ibya feke ku buryo yanapuruvinga ko ari ibya feke nka seba namara kubimo mu ntoki ajye kumvuga nabi arebe ko nzabikoresha ni ukuvuga ngo iki hari ku aricyo twita mu gifaransa furape sura sentire hari ibintu bitemewe kubikora niyo waba ibyo uri kuvuga ari ukuri kuba ubikoze ubwabyo bintera bintera kuvuga ngo uraciritse uri kigwari nturi intwaro uri sugabo maze apotere abantu bajye bavuga ibintu maze abantu barebere babigumemo ngo ni ukugira ngo bakunde babe icyo ngicyo ushatse kuvuga ko bagomba kuba cyo naje kumenya ko aba youtubers na satani mufite umushinga mwinjirizamo mwembi nimba muri ba kofawunda mu mushinga w'ubujajwa eh. kuko abantu barajajwa bakagaragara nka za sugabo aba youtubers bagasarura amafaranga satani nawe akinjiza imana igahomba n'abanyarwanda bagahomba n'abo bantu babikurikira babikurikirana umururumba mwinshi nk'abakurikira ubupfumu kuko ubu bujajwe uko mubureba bakunda kubwita ubwino n'ubupfumu mu rwanda nicyo cya kimwe kuko nibyo bintu birebwa cyane n'ibintu by'ibitsina ibyo bintu bitatu kandi byose ni umwanda ubupfumu ni umwanda ibyo bintu by'ibitsina nyine n'ubijyamo impamvu abihisha n'ukazi ko ari umwanda iyo atari ko mwemerewe gushakana n'ubujajwa ikibazo rero ni uko ubujajwa bwo ni umwanda ariko abantu bambarira udukote dusa neza baje kujajwa ariko se apotere reka duhere nko kuri nko kuri nibutse akantu ashaka gukurayo mm. ubu nsigaye njwibura abazimu nitonze bita mm. inkonje paul yaravuze ngo humenayo na alexander umucuzi w'imiringa bangiriye inabi nyinshi imana izabita ibihwanye n'ibyo bankoreye mm. ubu paul yari ananiwe gushaka ubwino bwa humenayo na alexander humenayo ukubita umugore alexander uherutse gufata umukozi wo mu rugo agatangira kumukabakaba uriya alexander umucuzi w'imiringa yari abuze nk'akadega yakoze muri karitsiye neza kuko atakavuze umugabo amenya ibyo avuga ariko abantu ntabwo bagira kwihangana reka mfate urugero rumwe rworoshye inzego z'ubutasi z'ibihugu zirakora cyane iz'u rwanda zikaba hejuru perezida w'igihugu cyacu ashobora kuvuga ati kiseke dagire gutya korari na faridese na na korari na efudereri rejenosideri ariko kuki utarabona wenda bavuga ngo mu gutara amakuru no kuneka no gutata kwabo wenda baguye ku bintu byo mu mashuka bijyanye n'uwo munyacyubahiro ngo usange aribyo perezida wacu ashatse kuvuga kuri uriya munyacyubahiro ntituvuga se ngo turabami n'abatambyi si ubwo gusa we hari imvugo umwami adakoresha niyo yaba afite ayo makuru niyo wama amakuru y'abamvuga nabi bose na serekitinga ye ngomba gukoresha kuko nk'urugero ikibazo nimba afite ibitekerezo bipfuye ndasenya ibyo bitekerezo bipfuye yazanye uwo yakabakabye n'umugore wanze guhindukira mu buriri mu gihe kuba nk'abantu birirwa bavuga ngo medinga arakubitwa koko meddy yabagize ate ku buryo mwagera naho muvuga ibye hagati ye n'umugore nimba mukubita kandi byarabaye akariho karavugwa n'umugani w'abanyarwanda umuntu avuze ko ufite umugore ugukubita undi akavuga ko ufite ubugabo butoya byose n'ibisebetse bijya kuba kimwe dukurikije umuco wa kinyarwanda noneho bo bamuvuga bose bazaze bashyira hano kuri kamera noneho barebe turebe se no kuba ufite ikintu cyagusebya mu bantu ntibisobanuye ngo ukiza kivuge kuko ndabona icyo basigaje bavuga ngo twiganye muri segonderi twoganaga muri ya dushe ya rusange ndakuza ukuntu hateye reka nze mbivuge nicyo basigaje hari ibintu umuntu akora nkabona nubwo abantu babirebye ari benshi ndi kwibaza icyo bari kugutekereza bari gutekerezaho kuri sugabo nk'urugero nimba barantekereje ko nshaka umwanya wonorebo buriya we bagutekerezaho isibo ntibanayigutekerezaho deja nta niyo bagutekerezaho ubona bakureba ukagira ngo bari kugutekerezamo ibindi ariko bari kukubonamo bari kukureba kukurunguruka mu bwonko ibyo uri kuvuga nibyo ribu yajyanye imbere y'umucamanza ni nkaho yabitesha agaciro nawe ibyo uri kuvuga ntibazi ukuri kwabyo anatanda bakurungurutse mu bwonko bari kubona ubisugamo nimba ari ubutwari duhere no kuri yutube abantu nibakugira ubutwari mu biganiro bavuga intwari rega yizirika n'umukanda ntijye kwandavura ngo kubera ko ngo hari umuntu muri diaspora uraguha ubudolari mirongo itanu cyangwa ijana ngo nusebye akanaka ugahita ujya kuvuga n'ibitavugwa n'ibitavugika mu by'ukuri ah, nta butwari bubirimo naho nituza twabanga umunsi w'ubutwari twawusimuka tutawuvuzeho kandi yutube natwe tugira ibikorwa dukora kandi bikagaragaramo ibigwari ibigwari bikaba ari byo bikomerwa amashyi nabonye ibigwari ari byo bica abantu hano guca kuri yutube hariya ko muvuga ngo muratwika pe umuntu araza agacundi eh. ubu se ko papa ibintu yigisha ntemeranya nabyo nzamuce nibwo nzaba mbaye igitangaza nde <laughs> ndaje namuciye ngewe yemeje ubutinganyi namuciye none nzaze muce wowe nabonye cyo kintu cyaje abantu baraza bakambura abandi ngo tayito eh, mu by'ukuri ko Mose yashatse umunyamahanga n'indi waje kumwambura tayito yo kuba mose ubu tuvuge ko abantu bose bakoze umurimo kuva eh, yesu yava mu isi kuva ku munsi wa pantekote hatabonetsemo uwakoze nk'ibyo tujya tubona abantu bakoze hano ariko nta muntu hari ibintu dukora kuko twamaze gutwarwa n'ikintu kivuga ngo ngo ntwike nkubitire mu mavi banyemere noneho n'abantu bari hariya hirya bafite bafite trauma depression baba bashaka kwihanduramo zitandukanye no mu rwanda eh, uri hanze nawe wenda hari ukuntu uko igihugu kiyobowe yumva atanyuzwe mm. eh, yagiye mu kazi yikoreye kwa kundi batera ibikarito ngenda byubashye ariko ntacyo ni ako kazi niko bakise ngo aba ari ubuzima ubuzi budahambaye cyane muri majorite ntabwo ari bose mm. ariko yatakumva ashaka ibisa n'ibimuruhura mu mutwe kandi ibimuruhura mu mutwe akumva ko ari ukumva ibisebya abandi mm. donk nimba ni umuhombyi nanezwa no kumva n'umuntu wasebye uzareba inkuru zirebwa cyane ni ubujajwa ku muntu wasebye cyangwa se bahimbiye bahimbahimbye ibimusebya kabiri ni ibintu by'ibitsina gatatu ni ibintu by'ubupfumu abanyarwanda ibyo nituvuga ubutwari ubundi kuba ibyo bintu ari byo ufungura buri uko ugiye kuri yutube wumva harimo ubutwari kuba ari byo wumva kuba ari byo wumva harimo ubutwari tuzi neza ko ari ukina ziriya filime bita porono uravuga uti yataye umurongo ariko ntuzireba noneho bikagira haba agira aba adikitedi kuri zo nawe ntiyazanga abyigambe mu gitaramo cy'abagabo ntiyazanga abyita ubutwari ari ari e, uwaje kujajwa ni sugabo ameze nk'aho umuntu wasanze abantu barwanaga kubita mu bugabo imana yari yavuze ngo wowe jya amabuye nimba nta namuciye ariko niyumve ko ari sugabo nta butwari bubirimo paul yavuze ngo mube nyabagabo ibyo mukora byose mubikorane urukundo ariko buriya biriya bintu bari gukora babikoranye urukundo ariko umuntu uza wangagiye kumenera umuceri kanaka wasanga muri barumuna be n'ababyara be ntawe n'umwe azi yaba afite yakoze ibintu by'amajabu kuko adahera kuri ibyo baba bagomba kuvuga ibigezweho ndetse mm-hmm. ubundi uje ukavuga uje ukavuga ikintu kitazwi nta kintu kiba kimaze dore ushatse kunyemeza yuko baba bashaka kurebwa bashaka gutwika kabiri bashaka ntabwo ari ugutwika bashaka kuvuga ukuri kuvuga ukuri nakubwiye ngo ko batabanje ngo bavuge ukuri kw'ibitsina byabo n'indeshyo zabyo siko nakubajije ntabwo ari ngombwa Uya nabyo byakora inkuru abantu baba babikeneye ariko ni ukuri eh, none se ugenda ukora amabara bakureke bakurebere eh? navuze iyo abantu bajya bavuga wakubiswe n'umugore mu kanya baravuga n'uwo bateye nk'ukora mu buri bimye mu kanya baravuga n'uwahindukije umudamu agasanga atakira akazi musinzi ibyo bari buvuge n'ibyo bari bureke kuko nicyo ndi kubwira ngo iyo umuntu ari ikigwari aba ari ikigwari none iyo ufite ubugwari bukajyana n'ubwenge buke ubu uri umwanda unuka buri nka tuwarete ikeneye kuvidurwa nicyo kintu nibona kuri yutube hari amatuwarete akeneye kuvidurwa ariko nanatekereje ko umwaka ntazavuga ibintu bi yego nta muntu wigeze uvuga ariko n'ubundi turaza kuza kumuvugaho n'ubundi ntabwo turi buze kuza kurikira maze ibyo byangenzaga ariko icyo kintu ubutwari kuri yutube burapimwa ku mashyi pe ntabwo ngo ubutwari ni ukuba nabona ikintu kirimo indonke nkanga kugikora njye abantu banyatatse uwo banzizaga nari imuzi nari nanamufiteho ubwino bw'ibyo bw'iyo hirya hirya hirya kuki leta aribwo navuze kandi nimba ari wowe wantera agatake wagashaka kugira ngo ampimbire n'ibyo ntakoze ngo nateye abakobwa inda aribwo bwa mbere mbabonye nanjye nashobora gukoresha teori twita muri antiterorisme counter terrorism bivuga ngo fight terrorism with terrorism nimba umuntu ashatse kuvuga ibyo mu mashuka kuri waguhimbira vayo ubeshyuze none uhita uvuga fayiroze za nyazo zo mu mashuka none se abanyarwanda dukoze ibyo pafu pafu aho ntitwarutwika tukarutwikisha ururimi ngo narwo kari umuriro ari ububi bidatuza tukarutwikira kuri YouTube nuza kurutera akazaza ahirika uwarangiye bipfiriye kuki umunwa n'ubusutwa gusa so rero reka mvuge ngo uwumva ibyo ari gukora abyishimiye ari ubutwari n'umwana we n'aba afite imyaka mirongo irindwi yazamwereka iyo video akamubwira ati nakoraga ibintu bikaze byo kwimana u rwanda nirwa mvuga abagenzi banjye cyane cyane ko ziriya nkuru nakubwiye ko n'amakuru y'imbibi bifite umucamanza atarayemeza ntiyitwa ukuri biba bikiri ibikekwa biba bikiri supso nibariza ibyo mbaza ariko nimba wowe abantu bo kuri YouTube tugwije intwari ubwo nshobora kuba narebye nabi mu mbabarire ariko eh, ubugwari iyo bujyanye <laughs> ibujyanye n'ubugoryi ubugwari n'ubugoryi bijyanye n'ubukene uburi mubi reka mbyite ngo uba mubi hanyuma ya rusofero hanyuma apotere reka n'ubundi twivugire ku ngingo isa nkaho ari ishyiri ya nyuma wakiriye gute ijyanwa imageragere rya honorable minisita Bamporiki kuko ajya uvugwaho inshuro nyinshi yuko ngo uri kumurwanya cyangwa uri kumuvuga nabi ubonye agiye imageragere mu by'ukuri ibyo abantu babumvaga ko ari inzozi zawe nibyo byari bibaye impamo wowe wabyakiriye gute ntabwo inzozi zanjye zigeze ziba ko ajya amageragere kubera ko bamwe muri bo cyangwa bijyanye n'ibyo ibijyanye n'ukuri kwawe niko babivugaga eh, abantu bose buresa avugishwa n'impamvu iyo utaramenya impamvu rero buriya ntukabyinjiremo cyane wasanga ari abantu nabo birwaga bayakegeta niyo yaba ku rwego rw'isibo bagomba kumusapotinga umuntu iyo ibintu abikora akabona uwabikoze nawe aramusapotinga umuntu nabonye abantu batasapotinze nuwahanuye ko umuntu atajya amageragere kubera ko n'abaza kumusenya ntabwo bambwira ko ibintu byose bahanuye ijana ku ijana byasohoye ntazagira uzanga mbeshye ambeshye mubaze ibintu byose wavuze nangiye ndeba mu gakayi abantu bose bambwira ko byasohoye yakwira ngo nyine ngo hari ibitarasohoye ngo sinzi ngurumvaga igihe wasanga baraguye nawe rero utangiye kwemera ko ariko ikibazo we ni uko yasubiye kuvuga ngo ni imana ibyo tube tubiretse ngenda abanza kureba ama ishyushya abantu bafite ryo kwataka mm. warabona minisitiri kuriya muntu wahoze umbwira w'umunyacyubahiro yajyaga avuga amagambo kuri mama we abantu ntibayavugeho neza wigeze ubona undi minisitiri waje kuri mikoro akamusenya nimba abaminisitiri b'isi badasenyana ab'ijuru basenyana gute ibyo ko yakoze ikosa tuba tubivuyeho ubwami bwose bufite ubugira ukuntu ridashipu yabwo ikora niba abantu basugabo uraza kumbwira ngo oya uriya wahanuye kuriya ngemvuga ko ari porobabirite esheshatu eshanu eshanu iya mbere ashobora kuba yaravuze ibyo eh, yizera cyangwa ibyo ashaka oya ibyo yizeye igihe kirekire bigatangira kwapiyaringa nk'iyerekwa kandi nzi ko n'abandi bose bijya bibabaho ikintu wizera ku rwego rwo hejuru hari n'igihe gitangira kwapiyaringa ukacyita iyerekwa bitewe n'uko wakizeye ku rwego rwo hejuru wasanga yaricaranye n'abantu bashaka kuvuga ngo tugire icyo dukora sohokeyo byaca mu nzira z'abavoka zaca mu nzira z'imbaraga bafite akumva ko yabikora kuko imbaraga zanyatatse ntabwo ntabwo ari iz'ubufindo ni imbaraga ziriho izo mbaraga zanyatatse rero nimba yaricaranye nazo zikemeza ko atajyayo byari byoroshye ko yabihanura kabiri impamvu ya kabiri yaba yarabeshya kinyarwanda bibaho kubeshya bya nyabyo akabivuga abizi kandi abishaka abizi ko kubaranya ikirere biciyemo naryo kandi nyine mujye murinda abakozi b'imana inzara kuko nta nzara ufite nyine ntabwo wabahatisha ngo uvuge ngo n'ibicamo ndarya ngo niba nataba umuhungu arabikimara urumva hariya harimo nataba ikimasa kiraba intuza aho hari inyungu y'amabilite zishoboka iya mbere ni ukuvuga ibintu ko ari kubyizera iya kabiri ni ukuvuga ibintu kubera ko nyine uri kuvuga uti n'ibitaba inyana biba bikimasa kubera inzara gatatu ni ukuvangirwa na satani byanya byo nk'uko petero yavuze ati ntabwo ubambwa undi ati mva satani kandi ejo yari arimo avuga turi kirisito undi ati si inyama n'amaraso kane ni uko yababeshywe n'imana uretse ko ntangira kugira ubwoba ko ushutswe n'imana nk'uko yavuze ngo uriya mwami nakurahe umuncukira akagwa ku rugamba n'amasoro na rusororo cyangwa amageragere njye natangira gukemanga no kwigirira inkeke y'uko byakurikiraho kuko imana ni umuyobozi w'igihugu cyitwa ubwami bw'imana iyo umunyapolitike aguteje abantu mwakoranaga ntagomba nzi uzarangira uti ariko iyo atangiye gupushinga kuseba cyane sinzi ikiba kigiye gukurikiraho aho reka nigarukire mvuge ngo ndi kubera ko ari probabilite eshanu kandi hashobokamo imwe nawe ashobora kuba atazi icyabaye ari iki kuko ari sitani wabikoze wagize ngo uvangiwe na satani yumva ari mesaje yumva ari kuziziniwe atari kuzi ko ndi kubyumva ari imana muteje umwuka ushukana uretse ko aribyo ntinya numva aribyo byaba ari bibi mu byo nakemera ko aribyo byambayeho ndikira sinakemera ntahaganire ntabwo yanshutse probability ya gatanu uko yaba yaravuze ukuri ntibisohore kandi n'abandi mwahanuye ibintu mwumva mwazizimiwaye ntibisohore muzaze noneho namwe muze kwata ibintu by'ubumana y'uko ntawigeze abigenzurira mu mwuka ngo akoreshe imana y'ubugenzuzi ni njye mvuze probability senari eshanu zishoboka cyo icyo nzi ni uko habaye imwe muri izo eshanu ntazi iyo ariyo ariko ibyo ntibyantinze nigarukira abantu rero bavuga ngo uriya muvandimwe eh, ngo kuba naragiyeyo ngo ngo yaragiye mageragere nabifashe nte nabifashe ko eh, u rwanda abantu bose bangana imbere y'amategeko eh, mbifata ko ari ibyo kwishimira uburyo igihugu cy'u rwanda nk'igihugu kimaze kuba inasiyo mire cyangwa se macuwa nesheni kizi kureba ibiri mu nyungu z'abanyarwanda kandi umuyobozi uhawe inshingano eh, niyo yakora ibintu byari bikenewe cyangwa by'indashyikirwa mu gihe cye aba yanabihembewe ntabwo aba yakorewe ubuntu ntabwo biba bimuhaye eh, impunity ubudahangarwa bwo kuba yakora amakosa yiyongeza ababarirwa yiyongeza eh, rero ababonaga yuko amategeko adakwiye gukora icyo agomba gukora kandi ari amategeko ya bose ubwo sinzi nimba iyo babona icyari mu bumukorerwe ko habaye icyo bita jiripurudanse iyo n'abandi bajya baza mu rukiko bati none se ngo ntimwaba mushatse kutwituniraho wa wundi mwaragenje gutya mutwe mukagenza gutya aho tuba turi kwibuka umupolisi wafashe kibiri nabonye irangiza rubanza rye bamukatira itanu n'ukwezi kumwe n'ihazabu ry'ibihumbi bitandatu kuko bakubye gatatu tarafike tarafike uhembwa mirongo itanu mirongo itandatu mirongo irindwi sinzi abahembwa ufata kibiri izuba ryamucaniyeho bakamukubita imyaka itanu yumutse batayikurungiye uhembwa miliyoni eshatu n'igice uretse abo bantu bafite ubwonko wagira ngo ni ubwo ku rwego rwo hasi y'isibo kubera ko ntabwo narwita urw'isibo abo mu isibo y'u rwanda barubahitse bazi kureba ibibereye abanyarwanda uyu muntu wagira ngo mvuge ko ubwenge bwe bungana iki amarangamutima ayashyira imbere akayarutisha amategeko ni ngombwa ibyo yakorewe wowe wabyakiriye neza Eh, nabonye ko eh, ubutabera bw'u rwanda bwigenga budatinya abanyembaraga babitsemo ubwa mutabazi cyangwa se bamwatatse kugira ngo yigire inyuma bikorere bikorera ko bari bikorere nyine bikorogera umuti ko nigiye inyuma umuti ntufate bihangane ndabakomeje ariko barandenganyije kandi n'imana izaba hano none ubwo ntibambereye alexander nahume nayo none apotire ushatse kuvuga yuko mu byagiye bikubaho mu byagiye bikuvugwaho bikwataka Habari muri bamwe bamushyigikiraga bari barimo barakwata inyuma hari hashyizwemo amafaranga ah, abantu bari bafite impamvu nyinshi hari n'ababifatiraga hejuru bumva ko ari sije yatwitse mm. bagahurura ariko ah, umugambi wari muremure kandi wari ah, umugambi mubisha kuko ntago biriya bintu byakoresheje gusa ibyari bihari ngo biharabike n'ibidahari barabikoresheje n'ibihimba barabikoresha ariko si ibyo gusa eh, hajemo n'ibintu byo gushaka kunshinja ibindi bintu by'ubugambanyi no kubishakira ibimenyetso kuri za twita sipesi n'ibindi byose rero icyo giteranyo cy'ibyo bintu kizi icyarimwe ntabwo wavuga ngo ni ibintu bije gutyo gusa ahubwo aba ari akagambane kandi kafite abantu bakari inyuma eh, ariko ibyo nabyihanganiyemo mbyigiramo ndeba wenda amakosa naba nabikozemo mbikuramo amasomo ntekereza ko nayo ntarakuramo biracyahari nzakomeza nige kwiga nubozaho so ntagutindiye rero eh, kuba yaramanutse eh, birimo amasomo menshi icya mbere ni byinshi ariko wenda nk'urugero umuntu wese wazamutse imana yavuze ntakavuga amagambo nk'ayo numvishe yavuze muri korona avuga ku itorero rya deperi kandi ariryo ryamureze twagomye gukuramo isomo ryo kutataka abakozi b'imana kutataka itorero eh, kandi wazamuwe n'imana eh, ubupfumu wenda imana idushinja nizere ko eh, uwashinzwe umuco atumvisha ko n'ubupfumu ari umuco ngera uko naba nabifashe ntabwo byari pasono wahoze ubirwanya ariko bikazaga yuko hmm. miliyari bayibara nk'inkwano z'inyamirambo hmm. ariko bikamva bakabara iyi noti ya bitanu muri iyi miliyari yayikuye ese afite igihamya cyawe yayikuye hmm. bakayasubirana sinemeranya no gufata ayo bagufatanye nibafata indonke yose wigeze ufata mu buzima bwawe aho ngaho twaba dusatiriye umwami kera mu gihe cy'u rwanda rwo hambere abana bakajya nayini byarimba baki cyo Yuda rivuga ngo bamwubakirisha abantu bavuga ko byari pasono ko ndi kubivuga yari yaranamaze kurukatirwa katagaruka mu bukatire bwa kabiri none ndi kubivugishwa ni ko yabonye aramusaje casa. Kira ni ikintu cyo kuda ko numva bigaca bivuze ngo muri make wumvaga yuko cyangwa uko ubyumva utagendeye kuri uriya muvandimwe wumvaga yuko umuntu ukoze kiriya kintu yazajya anyagwa icyo nicyo cyabimucaho ariko icyo kidakozwe bagakorana kiriya bakoze byanga bikunda hari akoba gake bitera ndafata urugero icyo navugaga cyo kunyagwa oji ni nk'uko umuntu yafata umuriro wa hote tansiyo uyu muriro w'amapironi ava kuri ntaruka uriya ntiwanahirahira gukora aho uri ariko burya n'uwashyiraho wa muriro wo muri purize nawe burya nta muntu wawe do wawishuraho mu by'ukuri nimba ari ubutwari koko nimba ari ukwimana u rwanda koko niturwimane tutarebye ushaka kurushyira mu kangaratete ntidushyire kuko u rwanda rutamutabazi nzahora mbivuga u rwanda rutamutabazi niyo mpamvu nta nicyo nicuza uwanyata twese ukuntu navuze kiri mu yewe nzahora mbwira abantu ngo nimbona rwicaye hari n'ibyo nashyiriwe urupfu ntihaguruka atake nitirukanka dusakirane nzapfa mbere yanyu ariko we all wacakiraga idubu n'intare akazivutura si wowe wapfuye mbere ko hari abapfuye mbere ye ariko mu ko nayo yagiye mbere ye mu by'ukuri oya gusa nimba udafite ibitekerezo by'icyo ugomba guharanira no ku no gutangira sacrifice cyangwa se kwitangaho aho nyine tuzure ko abandi ba ariko uh, ubukene sinzi uko byose iyo bihuriye hari ikintu kibi icyo ni cyo nzi ko tuvamo indyarya tuvamo ibigwari by'amaranganya sinzi uwamvebaga ko mbona umucamanza yavuze ngo byanga bikunda ikintu ntago kigomba guhanwa igihano gituma ukireba abikuramo isomo ubwo ni nge solo ndumva ari eh, ikintu navuga ngo eh, nitwige eh, gushyira imbere igihugu mbere y'amarangamutima mbere y'ikene wabo mbere y'ubucuti hmm. mbere yo kuvuga ngo biriya ntawe bitabaho none se niba ntawe bitabaho ubwo biravuze ngo none nabo bizabaho bose bazagira guhana kubaho eh, igihano kirafasha kandi ntigifasha uwagihanwe gusa kinafasha usigaye aravuga ati eee eh, ni kuriya bimeze ngomba kwitonda gusa byari byinshi byo kwigiramo eh, ahubwo umuyobozi uwo ari we wese mu rwanda Wagiye ukora ibintu uzi ko inzego zibimenye bitabyara ingaruka hari ikibazo cyane cyane yuko nimba wabaye umuyobozi biha agaciro ntabwo abanyarwanda bose bagize amahirwe kuba abayobozi hmm. wibikerensa rero kandi ikindi nicyo cyubahiro ugiye agaciro nturebe gusa ibindi uvuga uti nkoze inshingano zanjye nkazazisoza nta nta mabi amvuzweho eh, byaba ari umurage mwiza ku bana banjye hmm. byaba ari legasi ikindi navuga ku bayobozi n'uwo batafashe hari igihe bizajya ku nyuma y'imyaka makumyabiri umwana wawe akitwa umwana w'umuntu eh, wasahuye igihugu mu mbuto sinzi nimba akiri mu mbuto wari wigeze amuvuga nabi sinzi nimba n'uwigeze akora raporo ko yibye babagosora n'ibindi byose sinzi abo navuga n'abansekarije basereburetinze miliyari imbere y'intambara reka n'amateka tujye tuyiga nimba wavuze ko afite miliyari nseka arije byaragenze ukundi kuntu n'uyu munsi rega kubivuga ntabwo byaba ari byo cyane cyane iyo ntawigeze abivugana mbere y'aho ngaho ariko kubera ko abantu tuvuga dushobora gukora amakosa menshi nanjye ndavuga ah, amakosa yari gukora mu mivugire yavuze kuri mama we bamuha poromoshoni yavuze kuri ibi nanone arakomeza arakora iyo adakora ku mafaranga y'abanyarwanda icyo kuvuga cyo uwavuze byinshi hari irigwamo rikaba njye ntawe njya nkunda kumubureminga ku byo yavuze cyane kuko iyo uvuga ibintu byinshi nanone ukabona uravuga ushaka kugira ngo wintateyininge abantu unabigishirizamo iby'indangagaciro zitandukanye byari kugorana yuko atagira amagambo akomozaho ah, abantu bashobora kureba nabi we ntago yabaga agambiriye wenda kuvuga ku wamurazanyije n'ihene na mama we yabaga agambira isomo byatanga abantu nimba uwamurenganyije atajya atarakora ibiganiro imbere ya kamera ijana naba aretse kumuveba kuko nawe uwamushyira hano akavuga ngo vuga isaha ejo uzaze uvuga isaha ibiganiro byawe kuba mirongo itatu swate wabivuga ntibikurikirwe kandi icyo gihe waba utakaje ayo manota nyine umukangurambaga agomba kuba ari umuntu uvuga abantu bagashyuha bakaryoherwa bakumva babaye entertained kandi umuco urabacengeye hari igihe dushaka kubureminga umuntu tukagira ntitunagerageze kumwumva muri kontekite y'ibyo yari yakoze n'aho yabikoreye n'icyari kigamijwe ariko gufata ku mafaranga y'abanyarwanda kirazira kikaziririzwa njye nabahaye abantu isezerano ah, ndababwira ngo uwo nzabona ari gufata amafaranga y'abanyarwanda nzashyira ikiganza ku munwa mvuze induru uyafata rero azayafate riba itamureba na mutabazi itamureba noneho ba bandi bari muri komenti ngo ntawe bitabaho ubwo nyine twababonye bamubonye anayafata bamukingira igitenge kugira ngo yafate neza ariko ibyo ni ubugwari si ubutwari reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu mwakoze kumpamagara kandi uh, nari mbakumbuye ndi kurwana intambara kubera ko nageze mu kwa gatandatu ntakoze ikiganiro cyangwa se nkozemo nka kimwe cya bibiri ndi kurwana iyo ntambara yo kutagaragara intambara yo kudatrendinga rwose yo kutagirana ibibazo n'abavandimwe kuko nta si cyo naremewe ku buryo najya kubipfira byibuze nzapfire n'icyo naremewe njye gupfira kubwira intumva se uhugira rwose nimba bakunze uwo mwanda mbona n'ubujajwa none se ndabagirana ndumva navuga ngo uh, mwakoze kandi n'abadukurikira nk'uko nanjye hari ibyo nagenzuye n'amakosa nagenda nyakosora nabo n'ibigenzura bari bati ibintu twiso ndumva rero nasoje kandi uh, reka wenda mbahe nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu niyo nimenyero nyandikiraho kuri watsapu tukagira icyo tuganira nimba hari icyo nagufasha kigufasha uh, kandi hari n'igitabo ndi gutangira ibihumbi bitanu cyiza cyane cyitwa ngo niba ushaka gukira byanga bikunda kirimo amahame cumi n'ane atuma ugira eh, ubwenge n'ubuhanga bya salomo byatumye agira ubukungu n'ubutunzi yagize nubwo bifata igihe niyo mpamvu nanjye nafite miliyari magana atanu ni ngo ni urugendo kandi amahame cumi n'ane hari uzasanga atanu wari uyashoboye ariko ayandi waburaga ariyo ari kukudindiza mm, icyo gitabo iyo unyandikiye kuri watsapu nyungwa mu buryo bwa soft kopi ukama momo yanjye ya bitanu abana bakabirya ibirayi nanjye haguye igitabo cyawe kuri eh, eh, watsapu yawe ukagisomera muri telefone yawe ni paje mirongo ine bivuze ngo n'umusomyi utari umuhanga wo gusoma cyane wagisoma ukakirangiza eh, kandi nacyanditse ko mbakunda ndatekereza ko ntacyanditse kubera ko nkeneye amafaranga uretse ko nayo mugomba na kagarya. rero eh, ndumva ari nasoreza eh, ndi no kwandika igitabo cyitwa retwa priorite dempe the three priority of a poor country ni byinshi ndi gukora kandi ndi kubikora ku bwanyu ndi kubikora ku bw'igihugu ndi kubikora ku bwo kwimana eh, ibyiza twamaze kubaka ndetse no kukwinjiza muri gakondo yawe nk'umwemeramana ndetse n'umuntu wavuganye n'imana ndetse n'umuntu wizera ibyo ibyanditswe bivuga ko ari iby'ukuri ah, ndabinginze eh, ikintu nk'icyo mujye mbwira uti nyohereza icyo gitabo nsome ah, amafaranga ndayafite mfite igice uko icya mbere ni uko ukeneye igitabo ntabwo icya mbere ari amafaranga amafaranga nubwo nayo ah, aba agomba gutangwa rero mugire uwo muco wo gusoma mugire umuco wo kwimika ubwenge n'ibitekerezo byagutse eh, nk'uko twavuze muri iki kiganiro ducike ku bintu byo kuporomotinga ibitekerezo bigufi eh, ibintu byo kwibasirana abantu eh, kureba iby'abandi bikaturangaza kandi natwe dufite ibiri kurindimuka kuba abantu badafite umumaro ku gihugu kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba you have the potential to solve a problem in the society ibyo byose rero muzabisanga eh, mu bitabo nk'ibyo ngibyo ngenda nandika maze kwandika ibitabo bigera muri mirongo ine ushobora no kumbaza icyo ngicyo cyangwa se ukaza umbwira uti ngicyo singishaka ariko african poverty zo choice nacyo kirahari ibitabo byanjye byose mbese wambaza uti nibihe bitabo mbasha kubona soft copy cyangwa se hard copy uciye kuri iyo nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu ndabakunda ntabwo ikiganiro gikoze ari ngambiye kwibasira niyo mpamvu iyo mba ngambiye kwibasira abantu gushyira amazina yabo eh, ndetse nkanikanansha cyane nari ngamije kugira ngo twaguke mu bitekerezo mu nyungu eh, za twese ndetse z'igihugu ndetse z'ubwami bw'imana eh, ndumva hatagira ubitwara mu wundi murongo ntabwo aricyo cyari kigamijwe murakoze imana ibaha umugisha